Mas, de qualquer forma, eu vim aqui é, para falar do Bizarro e eu fico meio preocupado porque como é que a gente vai apresentar o Bizarro? Um artista que está aí com 77 anos, com 65 de arte, aconteceu nesta cidade de São Paulo de uma maneira brilhante, o criador da feira, da Praça da República, quando ainda a gente chamava de feira hippie, né? Tá lá ele é, trabalhando essa coisa da presença do artista plástico aqui na nossa cidade. O Lizar, o documentário foi entrevistado, canal Toda a série que ele cria traz muita brasilidade, né? seja as capoeiras, já seja aquela arte que ele faz inspirado na capoeira, que já não tem mais a forma dos, dos lutadores, mas apenas o movimento. O Lizar, que criou aquela série dos ratos, muito antes da gente se dedicar às denúncias de corrupção. Está lá na frente, sempre corajoso, sempre colocando esta esse cumprindo seu papel de artista, porque o artista, é claro que ele tem que sobreviver, claro que ele tem que pensar na arte decorativa, precisa vender seus quadros, mas o artista não pode se furtar ao papel do crítico, o papel do, daquele que denuncia, daquele que dá a cara a tapa. O Isaac, desde que eu o conheço, e não é de agora, sempre foi esse artista de linha de frente, muito comprometido com a cultura e arte do povo, do seu povo, tanto do, falando de povo brasileiro, mas falando também da sua ancestralidade. A gente acompanha esse trabalho do Lizar há, muito tempo. Então, quando eu era editor de cultura lá no Diário Popular, fizemos vários trabalhos. A gente fez questão de colocar o eh, lembrar do Lizar lá na Fundação Cultural Palmares, em Brasília fazendo com que, olha gente, vocês querem falar de, de Brasil, vocês querem falar de artista, vocês querem falar de afrodescendente, esqueçam o Lizar. O Lizar tem história e fez história e faz história. Então, quando <laughs> o menino me chamou para vir aqui, eu falei, caramba, ninguém me avisou que eu tinha que falar. Eu estou falando de improviso. Mas de qualquer forma, de improviso é sempre melhor, porque a gente não, não transforma a nossa fala em release. A nossa fala tem que ter substância, mas tem que ter mais que tudo sinceridade. Eu quero agradecer muito ao Isaac por momentos coloridos, por momentos movimentados. Alguns de vocês não conhecem o Lizar que acompanhou muito para o trabalho do coral, do nosso Maia Maia, tocando seu atabaque, tocando <laughs> seus instrumentos. A gente só conhece o Lizardo, dos os pincéis, mas é um músico, é um cara comprometido muito com esta, com esta musicalidade vinda lá de, como disse a música do, do Mestre Suassuna, vinda lá de Angola, vinda lá de Moçambique, vinda lá da Guiné, enfim, essa arte banco que está presente muito na vida. Lizar, inclusive, que já teve até programa de TV faz, falando de tudo isso. Enfim, eu vou me ater, porque o importante é o artista e não a gente que fala do artista.